ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਈ ਉਸਨੇ ਲੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲਾਣਾ 150 ਕਰੋੜ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕੋਠੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਣਗੇ ਲੈ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਬਗੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਜਲੇ ਨਿਸਬਾਸਰ ਨਰਕਨ ਮਾਹੇ ਪੜੇ ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾਵੇ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਲਟੀਆਂ ਫੁਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾਵੇ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਕਹੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਮੇ ਨੇਤ ਪਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇੜ ਚਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਚਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆਂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮਹਿਮਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੇਦ ਚਾਲ ਮੇ ਨਿਤ ਪਚੇ ਤਾਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਭੋਗ ਰਸ ਚਾਹੇ रोग ਸੋਗ में आन फसे ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਜ਼ਾਰ ਮੰਗਦੇ ਐ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਏ ਐ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਂ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਾਤਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੀ ਜਾਓ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀਏ ਪਕੰਬਰ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ताने और मान भोग रस चाहे रोग सोग में आन फसे पागहीन मतहीन परानी नर देही बर्बाद करे ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤਹੀਨ ਪਰਾਨੀ ਨਰ ਦੇਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਕੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਦਇਆ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਐ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆ ਮੁਖਲੇ ਹੰਸੀਏ ਦਾਦੂ ਦੀ ਜੇ ਰੋਏ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲੇ ਆਕਾਰ ਤਖੋਏ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸੀਏ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਨਮ ਆਮੌਲਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬੜੇ ਸਹਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖੋਵੋ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਏ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਆਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਆਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੰਦਾ ਤਾਵਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੌਂਗੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੌਂਗੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਂਗੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵੀ ਸੌਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀਏ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਲਾ ਗਈ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੌਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਦਰ ਪਾਇਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਰਜੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ پاگ ہی مت ہی متہین پرانی نر برباد کرے ایسی دشا ماہیں نت برتے ہم کیوں کر سمجھائے سکیں ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅੰਬੂ ਜੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੰਬਰ ਸਮਝਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਕੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਪਕੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਐ ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮਕਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਜਨਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਉੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਜੋਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਲੀਏ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਢੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਪੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ